Odi, odi. Karibu, karibu. Eh, bwana. Sawa. Gute, gute. Sawa. Bravo. Yego. <laughs> yeah. ndakubona turashima karakurembeje karakurembeje numvise umugore wawe wabi gute kugira gume woze inshuti yanjye hariho iyo twavuga ati urugo ni babiri ariko arisuganya eee eh, n'ubu nawe yashyitse gashaka inshuti yanje na mabanga ejuru arabana tujya duharaga imvumengo turamose ntituhave tuzigi eh. ingorane imwe naho tuja naho uyu mugore wawe bigenda gute wowe ugumukora kandi yaraje Umumenguru wo mu rugo nyine cyese ndabitahura kabisa hmm? inshuti yanjye ibyo ngaha muri ino nzu birayobeye mm. abo birateye n'ubwoba ntabwo umbwiye ko kujya ahora kubaha byahindutse mwenduka eh, gusa eh. Eh, none wowe kubona jemu mugabo nkora ibintu nk'ibi ubona ko ari ubuzima none ko hmm. ni rimwe burya rero ni kaziru atari rero ndumva umengo byarabaye ingorane umugore wawe ataragenda hanze yarakuba jesi nababwira umubwire ko byahindutse yari atari inshuti yanjye ntabwo mufise nababwira ko nshobora kuvuga ngaha ahandi eh. mu mazi abira noneho bari karive eh, nka ibwo ngaha mu nzu aryamye negera asohoka mu nzu umenya umutawa eh, aho nyaguma muri ino nzu yicaye yicaye yisiga atari inshuti yanjye mwana uri mu ijoro ntabwo unywa udedemba nyakudedemba ibyo byombo kuva nakubwira ubikore urabikora reba nyine ibintu byandagaye ngaha nta n'isoni wumva nta n'isoni awusura maremare mbabarira ndakubabariye na padiri yobura akazi raba ingene ibintu byandagaye ngaha umushyitsi wari mu kuza kurandagaza ibintu uretse ibintu nagiye amahera nagiye kurondera muri koweti ndakurungikira ujya wari uzi ko nayaruhira wari uzi ko nayaruhira wari uzi ko ndayatora ah. wari uzi ko ngiye muri koweti kuyahiga uzi ko nagiye gufusina urazi ubu we nakuye hariya ushaka nze no ngaha nje nkora kandi kandi gira vuba vuba wumva avukure ngaha eh, eh, umushitsi ari mu kuza gira n'ingoga kandi umwana araryamye shaka uca umutegura eh, uca umutegura kubera mushitse asanga umwana ameze neza ariko nshaka ibintu bisubira kumvuruga sinisubire gusohoka ndikukubwira uriko urabyumva ahubwo bwiye nini ibi mbonye niko bimeze kweli yabona ngacuti yawe <laughs> oya sinagutwenzuye nuko ibujya kabe gatunga nka kera ibi ubona ibintu bitoya yabona ubusi yanyubashe hanijya baramukubita n'amakofi amakofi eh ameze <laughs> nk'umwana mutoyi meze nk'ujya mwana wanje cyanje muguru wanje yarahindutse kera yarankunda ariko ubu nyine amaze guhinduka ubusi wa wundi umenyereye urabona ujya mugore wanje udatsinda eh. afise imigambi yo kujayo ntirahire mbona ntiwirahire uburemere ntunirahire ahubwo ibi byose ibi byose akora mm. ni kubera inzu ariwe yayubatse n'ibindi biri mu nzu byinshi biba biguze ahantu mu mazi abira yawe hanajye nari nzi ngo nongeye gukirira numva bizoca bigenda gute eh. ayo niba nanga kagaye oya nzojya bike njyame kare akubesha warinjiranye aje namaze no guhura nkavuga ngo abinjiranywe n'ingwe oya Aja winjiranywe n'intare aha jewe winjiranywe n'intare mbwa nta jambo bivuga na rimwe no kubura bwabo ni biki Ushaka kwinjira mu zuyu uri gisuma nta afise kuvugana n'abakozi eh uri umurundi cyangwa ubu rero wowe ushobora kuva aho uva ugashyika winjira mu rugo rw'umugabo nk'uyu ugaca ushaka kumwita umukozi utanadodoye umviriza ntabwo ndiko ndavugana n'abakozi nk'aba ndondera kwina ni hake ubuze winde siko mahali n'abakozi nakubwiye kwina ni hake oje oje kwita umukozi jewe jewe umukozi wawe jewe yarikoze iwawe ukagenda ugakunda umugore wawe reka gutwagana jeno mwici jeno mwici unyerekeye jeno mukozi jewe jeno mukozi uko nyene kurekuye ngumufashe uko nyene bandanya bandanya wantare y'ibipapuro wagomba rero uhindire ngaha hinda kandi turara nkengene rusa nta n'isoni ibyo nakubwiye ibyo usubiriye nta mutwe wumva usubiye kuvuga iki nakubwiye iki nakubwiye iki kora ibyo nakubwiye ibitakura urabe hasi kandi sinshaka kugwamo uri kuranyumva sinsubire kukumva uri kuradedemba peti ni sawa mm. eh wabonye ibikintu ingene bimeze mm. ego icyo wabwira abakozi ba mirire meka wabonye ikigega ngena bifashe nabi <laughs> okay okay bakuzi ba mirire meka gira subscribe kuri channel yacu nimba ukunda ama video dukora fisa abatere banje aba bose fise n'umutama akomeye cyane sakuwo mu gisagara cya Bujumbura gira subscribe rero tubandanye n'ibikogwa murakoze cyane Pull it, eh. Kuri kajya gakengeri ntuyibagire ushirego. Utufyonda.